soat to'rt bo'ldi ertalabdan beri soat sakkiz yarim yettidan beri istanbulga e, bilet kutdik lekin birontasi e, mana hozir o'ttiztagina bilet sotildi va qolgan ikki yuzta bilet yo'q assalomu alaykum aziz yurtdoshlar xush xabar desam ham bo'ladi biletlar qachondan sotuvga chiqadi ya'ni oddiy reys rossiyaga qachon qatnaydi turkiyaga qachon qatnaydi va ayni onda sotilayotgan biletlarda qanday haqsizliklar bo'lyapti. Hammasini video orqali bilib olasiz aziz yurtdoshlar, sizdan atiga bir dona bu video uchun like so'rayman. Shuncha qilgan mehnatim uchun sizdan atiga albatta bir dona like so'rayman xolos. Aziz yurtdoshlar, kimda kim bu videoga bir dona like bosgan bo'lsa, Allohim million million dollarlar bersin. Allohim qilgan orzularini, qilgan maqsadlarini amalga oshishda yordam bersin. Barokatlar bersin, faqatgina sog'liq, salomatlik va omad hech qachon tark etmasin. Doim shaxsan o'zim duodaman. Alloh rozi bo'lsin deb videoni boshlaymiz, marhamat. Soat 4 bo'ldi. ertalabdan beri soat sakkiz yarim yettidan beri istanbulga e, bilet kutdik lekin birontasi e, mana hozir o'ttiztagina bilet sotildi va qolgan ikki yuzta bilet yo'q va bu yerda lekin juda ham katta o'yin bo'lyapti hozir mana o'zbekiston e, havo yo'llarini oldida turibmiz mana biz qaytib chiqdik biletimizni ololmasdan mana pulimizni ko'tarib yuribmiz mana bu yerda bu yerdagi javobga o'yinga kim e, javob berishini hech kim bilolmayapti bu yerdagilardan ham so'rasak biz bilmaymiz biz xalqimiz borib e, o'zbekiston havo yo'llariga borib o'zlaringiz hal qilingizlar degan javobni berishyapti bu yerdagilar mana bu yerda turk fuqarolari mamlakatiga qaytish uchun e, harakat qilyapti lekin biletini ololmayapti To'g'risini aytaman, men hech qachon bu narsani yashira olmaganman. Haqiqatdan aytaman, bu yerda katta o'yin ketyapti. Nimaga desalar, e, ba'zi bir odamlar bu narsani aytdi. bilet olgani borsangiz, agar yaxshiroq qistiraman desangiz, e, biletingizni o'sha o'chirtlarni tepaga ko'tarib beryapti va o'sha e, janjallar xuddi shundan chiqyapti. 30 ta bilet sotildi, 200 tasi qani, xuddi shu o'yin ketyapti bu yerda. Biletlar narxi ko'rib chiqqanimda Telegram gruppalarda ham tarqadi, 400 dollargacha tushdi dedi, lekin O'zbekiston bilan bog'lansam 8 million, ya'ni 850-800 dollarlarga haligacha bilet sotilyapti. Endi bu biletlar albatta bu biletlar adashmayotgan bo'lsam e, biznes klasslarga sotilgan, lekin normal klasslarga ham 700-600 parchaga bilet topish imkonsiz. va albatta videoga o'sha biletga qancha ko'p odam bo'ladigan bo'lsa, shuncha ko'p e, bilasizlar talab ko'payib ketgan. O'shaning uchun ko'proq ko'proq berishib, o'chiritini e, oldinroq olishgan. Qolganlarga albatta естественный bilet yetmay qolyapti va bunday mojarolar, bunday janjallar chiqyapti. Bu narsani oldini olish uchun albatta kattalar aralashishini iltimos qilaman. Tashqi ishlar vazirligidan qanaqadir odamlar buni kontrol qilishini sababi e, bilet sotish shoxobchalarida ham o'yin juda ham avj olgan. Yana tanish bilishlik, boshqa balobatlar. Hayot qora va oqdan iboratligiga yana bir isboti bo'lishingiz mumkin. Chet eldagi vatandoshlarimizga vatanga qayta olmay qiylanmoqda. O'sha qiylanib, qiylanib mart oyida zo'rg'a charter esa qaytib olganlar endi Turkiyaga qaytish, Rossiyaga qaytish, Dubayga qaytish dardida yugurib yuribdi. O'sha yerda men ko'pchiligini bilaman, karantin paytida zo'rg'a yig'lab, janjal qilib, charter reyslarda borib olgan o'sha vatandoshlarimiz endi hozir ko'ryapmiz, bilet olib Turkiyaga naborot qaytmoqchi. Haqiqatan teskari. Bilmayman nimaga. Bekarga aytishmagani O'zbeklik kallasi obeddan keyin ishlaydi. Undan tashqari aziz vatandoshlar, yana ko'pchilik kutgan xabar Rossiya bilan oddiy reyslar qachondan ishga tushadi. Bu narsa, to'g'risini aytaman, internet tarmog'ida tarqalib ketdi. Nafaqat internetda, hattoki Ozodlik radiosida ham bu narsa, o'sha Ozodlikda ham bu narsa avj olib ketdi. Bu narsani Tashqi ishlar vazirligini kimdir o'sha aytib qo'yganini xabar berdi va xoslarga o'zi nima haqidaligini aytdi. Rossiya bilan O'zbekiston oddiy reyslarda, ya'ni oddiy qatnovlarda 1 sentyabrdan amalga oshirilishi haqida bayonotnoma butun internet tarmog'ida tarqalib ketdi. Ya'ni bu narsani keyin e, ko'p o'tmasdan turib, e, o'sha O'zbekiston havo yo'llarini bir mudiri, o'sha ishlaydigan ishchisi aytib chiqdi. Bu xabar hali tasdiqlanmagan. Bu narsa hali aniq emas. Agar o'sha tashqi ishlar vazirligi sog'liq saqlashlariga tasdiqlaydigan bo'lsagina amalga oshadi. Ungacha hali aniq emas deb xabar chiqdi. Xabaringlar bo'lsa, o'sha tashqi ishlar vazirligi aytgandiki, avgust va e, sentyabr oyida Rossiya Turkiya va boshqa boshqa davlatlar bilan o'sha aloqalarni yo'lga qo'yamiz deb va meni shaxsan o'zim taxminim avgust oyi dedi. Yo'q, e, sentyabrgacha uzatilgani shu xabardan ham bilsanglar bo'ladi. Endi ikkita yo'li bor. Bu aniq sentyabrda bo'lishi mumkin. Bu prosta xabar tarqab ketgan, shov-shuv bo'lmasligi uchun tashqi o'sha o'zbek havo yo'llaridan chiqib, e, odamlarga yana ham bir nima deydi, hali aniq emasligini bildirmoqchi. Yana bir taraf chunki bilib bo'lmaydi, balki avgustda ham ochilib ketishi mumkin, balki sentyabrdan cho'zilishi ham mumkin. Lekin meni taxminimni so'raydigan bo'lsanglar, o'sha sentyabr oyida birinchiga menimcha Rossiya bilan oddiy reys boshlanadi. Turkiyaga keladigan bo'lsa, уже aslida charter reyslar Turkiyaga boshlagan. Bilaman, endi borishinglarga bilet topa но Turkiyaga kelayotgan bo'lyapti, ketayotgan bo'lyapti, biletlarni o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rdinglar. endi oddiy reys qachon deydigan bo'lsanglar qachongacha o'sha reyslar ochilgandan keyin menimcha taxminim bu avgust oyida amalga oshadi bilet olganlar xavotir olmanglar biletinglarga kuymaysizlar o'zbekiston havo yo'li bo'lsa o'zbekiston turk havo yo'li bo'lsa turk havo yo'llari sizni o'zbekistonga yoki o'zbekistondan bu yerga olib keladi bu narsaga kafolat berib kelyapti ho'p Mendan endi bilet so'rayotganlar bor. Mana avia kompaniyalarga bordim, bilet sotmayapti deb. Aziz yurtdoshlar, hamma yerda ham sotmayapti buni. o'zbekistonni qayerda bo'lsangiz ham, bitta aviakompaniyaga bormanglar. Ko'p ko'p bilet sotadigan yerlarga boringlar va asosan boradigan yerlar katta-katta o'sha bazalari bo'lsin. bittaga kirmanglar. Mana bitta e, obunachim yozyapti Toshkentlik. Sizni e, fikr o'sha xabaringizdan keyin men bir kunim ketdi, lekin topdim. Rahmat deb juda ham bir tashakkurlarini bildirdi. Ya'ni siz ham shu yuringlar, boshqa boshqa boshqa boshqa yerlarga boring, illoki bir yerdan topasiz. O'sha yerda odam ko'p, o'zi o'chirt bo'lib yotibdi. Hamma yerda o'sha yerdan bilishinglar mumkinki, o'sha yerda e, bilet sotilyapti. Bu orada eslataman, Dubayga, Turkiyaga, Rossiyaga biletlar bor, faqat charter narxlari aytganimdek qimmatroq. O'zi rasmiy narxi 400 dollarga tushirilgan ekan, lekin sotuvda bilasizlar 700-800 juda ham qimmat endi. Bu narsani o'zingizlar borib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, Turkiyadan ham menga chiqayotganlar bor. Turkiyada bilet topa olmayapman. Turkiyada bilet narxlari juda ham e, qimmat. Qayerdan qaytamiz? Turkiyada biletinglar bo'lsa yoki bilet olmoqchi bo'lsanglar, faqatgina elchixona orqali hal qilasizlar bu muammoni. Buni hech qanday kompaniya, boshqa hech narsa hech kim rishat qilib bera olmaydi. Faqatgina o'zbek elchixonasi orqali hal qildirasizlar bu ishinglarni. Boshqa yer hal qilib bermaydi. Xo'p, aziz do'stlar, bugungi ma'lumotlar aynan shulardan iborat edi. Sizlar bilan men o'sha kamtarimgina chiroyli staraligini Muhammad Jomadiyev kelgusi video orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Max Maziv kanaliga obuna bo'lib, kuzatish kesdan chiqmasin. Rahmat. <laughs> リロー